versão brasileira. É incrível. Três é o mínimo, mínimo. Funk nessa cida pra brisa subir. Essa vadia é quente, ela pega fogo, pega fogo. Quer que eu deixe ela lá no Murumbi? se não se apaixona, bebe, bebe Safada sempre me pega, jogo dentro Me pede tapa na pura, seu momento Se tu quiser de novo, sabe bem onde é a fonte Sempre ocupado fazendo corrido, mano, é. Os quatro cantos da cidade, sempre soldado Flash, foto, todo instante, já é normal Sempre todo estúdio, fazendo meu vulgo Barulhar mais do que o canto dessa Draco O nome dela é chicote que tinha nos peitos Não, não, não, não, não Não, não, não, não Não, não, não, não, não Não, não, não Três garrafas de whisky é o mínimo, mínimo Tem que nessa cida pra brisa subir Ela tava dia quente e ela pega fogo na vibe, bebe, bebe Só vê se não se apaixona, bebe, bebe Safada sempre me pega, jogo dentro Me pede topa na green, Festival de label, suas amigas jogam pra mim, sempre mais do mesmo tira Sua calça jeans, vou botar no pelo Depois faço igual que esse drink, vou deixar no gelo uh, É que ela sabe, eu não tenho tempo pra foto Quando a novinha vem, mama na minha Benz e vai embora Ela vem num ponto fraco, não perco foco Vamos pra outro lugar, baby eu vou te levar comigo agora Grande igual Mariah, loira igual Shakira Senta igual Rihanna, Kika igual Anira gato pra dançar, uh, fazendo mais cascos com bom. Quer listar pra entrar, perguntou o uh, Em qualquer lugar, te fora som de black total. Hoje eu levo ela pro hotel. Uh, Três a de whisky é o mínimo, mínimo. Tanque nessa é pra brisa subir. Essa badia é quente ela pega full. pega full. Quer que eu deixe ela lá no Murumbi? Uh, uh, pra gente transar na vibe, baby. Só vê se não se apaixona, bebe, bebe Safana sempre me pega, jogo dentro Me pede tapa na bunda, seu é momento